hari kalau aku juga kalau dapat B dapat C dia Hah? B kah? coba kita kira bisa langsung salah terka langsung bendera aja hahaha go Terima kasih Yuri. Terima kasih. Goncer Pangeran Senja. Anjing baru <laughs>